<laughs> لك وين نزلنا؟ مرقى لك يا عامر ارقى بخاطر الله ارقد كار بحياة اختك كار كار لا لا طاب عليش للحمام وانت تسوين ععاه آه. طاب عليش الحمام وانت مصلخه Not finished, not finished. شباب ما اطلق شوت جون في واحد فات في واحد فات enemies ahead وينو؟ يطلع يطلع البورت يعني كل خير دوخني من زعجاني طلعنا بالهدف بالهدف بالهدف بالرواق كل شيء بس جينا وجينا وجينا وجبنا المدري شو جينا يلا ترى ترى تعال على بايد ما بيرحموش ناس نشتغل شم شم <laughs> تيوت تيوت شمو

next to them. That was Habakkuk. Kuna haloa. قتل البوت فكر قتلني <laughs> ترحم دين امي ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها كل خير على الدوخني مش هدوخك يا اسطى انتقلت الى رحمه الله